vocês, novo cenário. Pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura, pensa Aí, pensa na cura, pensa loucura. E aí, pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura, pensa loucura, pensa na cura, pensa loucura, pensa na cura pra essa loucura Pense na cura, pense, pense na cura Pense na cura pra essa loucura Os potocos fissura e é sem censura Menor na rua, os brinquedos que coca da pura Já se assegura sua vida futura Algema na bura e o sonho no fundo da cela escura Então se segura, aqui o bem e o mal se mistura Sorri não depende do valor da sua assinatura Então não rasura, Jesus Cristo não é só uma feitura Pra essa cultura moderna só existe nele a cura loucura Ou dura, vislumbra entre a luxúria e a amargura Põe dúvida entre o choro e o ouro Na, na sepultura, lágrimas correm nas ruas e o filho na viatura Existe uma luz na penumbra dessa rotina obscura Pense na cura dessa loucura Pense na cura dessa loucura Pense na cura pra essa loucura Pra ensinar cura, é pra cura É pra cura pra essa loucura Pra ensinar cura pra essa loucura Pra ensinar cura pra essa loucura Ensina a cura, pra ser E eu observo cada loucura insana e, nessa selva quem comanda E o mesmo que sonha com a cura realiza atos de louco E quem de fato louco é Conquista a cura com esforço e na madruga o capuz aquece a nuca enquanto a atua. Retina Red, Jesus não porta CRM, mas é o dono da cura. Que a folga dos dias de luta seja paz absoluta. Na condição de ser porta-voz do que defendo A cura tá na saída do que tá te corrompendo Mais forte que o poder oposto é, é a aposta do oposto dele A cura de quem quer viver é, é morrer para os seus prazeres Yo. Pense na cura pra essa loucura Pense na cura pra essa loucura Pense na cura pra essa loucura Pense na cura, pense na cura Pense na cura pra essa loucura Pense na cura Nessa loucura Pense na cura, dessa loucura Pense na cura, dessa loucura